ስለ ያስኩ በጸረ ማርያሞች እሆን የተወገዝኩ መቼም ቅር አይለኝ ደስተኛ ነኝ። ስለተጠቀመ የኔ ነጻ ፈቃድ ለምን ተቃወመ? ማነ ማርያም ተወሰደ? ማነ ማርያም እንተ አትጥራት የሚለኝ ስሟን ሳወድሳት የሚከለክለኝ የእሱን ነጻ ፈቃድ እየተጠቀመ የኔ ነጻ ፈቃድ ለምን ተቃወመ? አትጥላት የሚለኝ ስማንሳ ወድሳት የሚከለክለኝ የሱለ ሳፈቃት እየተጠቀመ የኔነ ሳፈቃት የምንተ ስጣፋችሁን ከፍ ጢስ እየመጣ ነው። እንግዲህ አካባቢ የሚገኘው የታቦት ማደሪያ ነው። ጥር 25 2013 የተዋህዶ ልጆች በአንድነት የማንቃውን ደወል እየደወሉት ነው። ድምፃችን ከፍ እናደርጋለን። ተዋህዶ ዓለም እያየው ነው። ከፍ ወደ ላይ ተዋህዶ አልተውሽም ባልናገር ዝም ብል ባልመሰክር ባልመሰክር በራሴ ስላንቺ ዝም አልልም፣ ማዕተቤን አልበጥስም። Sim. t i a n k you. ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን እመቤታችንን እንወዳታለን። የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን you nigga, see እዚህ ጋር የምትንቀሸቀዩ የእግዚአብሔር አምልኮ ማረሳችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አንድ ሰው ዝም ብላችሁ አምልኮ እየተዘመረ ወደዛ የራስ ወሬ ሁላችሁም በአንድነት እንዘምር። እዚህ ጋር የምትረብሹ አላችሁ። በአንድ ሰው ካለ ሁላችንም እናምልክ እግዚአብሔርን በአንድ ሀሳብ ጸሎት ነው እኮ የመስቀሉ ነገር ሲገባ የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን እመቤታችን እናያታ عيشي يا عن جسمي ولا وفكر شي ناي ناي مني مريم ناي ناي بزاري طالب ناي ناي مني مريم ناي ناي بزاري طالب مريم وردش بملاك تاجبا ድንግል ወረደች በመላእክት ታጅባ माने Yeah. yeah. I'm Zara, Zara, Zara, Zara, Zara, Zara, Zara, Zara,